es van realitzar activitats alienes a la seva funció, fora del seu objecte social, amb, un, amb el que és un clar, un, una clara extralimitació de la naturalesa d'ens instrumental eh, de BR, i en aquest sentit es va actuar per compte pròpia, en certa mesura es va desnaturalitzar la funció de, de BR, precisament perquè no, no, no es complia amb els seus, amb els seus estatuts. Doncs eh, hem explicat eh, bona part d'aquesta informació als diferents grups municipals, els lliurarem també tota la informació específica amb els informes perquè els puguin analitzar i també hem situat doncs, la possibilitat de traspassar doncs, la, la formalitat d'aquesta comissió de seguiment a una comissió d'investigació. No? Creiem que en aquest moment doncs, eh, seria ja pertinent plantejar aquesta proposta, que en algun altre moment havia sortit i ens semblava precipitat plantejar-ho en aquell moment. Ara ja tenim tots els informes, per tant, és ara quan hem de poder valorar conjuntament i decidir també conjuntament, si hi ha un ampli consens eh, de necessitat doncs, d'impulsar doncs, això, eh, l'oportunitat de fer aquesta comissió d'investigació.